liberté J'écris ton nom sur mes dunes de sable Fierté du monde arabe, on te défend avec le sable On t'a abandonné, violé par des tyrans Liberté d'expression a déserté le terrain Réduit en esclavage, de la poussière dans les poches Si la jeunesse flamme, ça sera pas avec ta torche Alors on manifeste, on crie pour qu'il dégage Comme une colombe, liberté, tu sors de ta cage Ma liberté, je pense à toi, quand mon front touche la terre Au fond de moi, je suis en paix dans un régime militaire et si ça s'écroule, que ça tombe sur nos crânes De Tunis à Beyrouth, notre avenir on le crame Au nom du peuple Les révoltes portent le drapeau oh, oh, oh. Fini les mensonges, fini la violence Les révoltés portent le drapeau Oh, Ria. Oh, fini les mensonges, fini la violence Les révoltés portent le drapeau toujours les mêmes cons qui nous gouvernent On a touché le fond pendant qu'ils se baignent Se baignent dans notre sang et attisent la haine Jeunesse immobile, saoulée par les discours Se lance dans la dispute avec l'esprit et le corps Déclenche la discorde, enflamme les portraits La police nous encadre, les cadavres qui va les porter violence, les révoltes et portent le drapeau. Oh, Ria, fini les mensonges, fini la violence, les révoltes et portent le drapeau. Oh, Fini les mensonges, fini la violence, les révoltes et portent le drapeau.